ਨੂੰ ਹੰਨੇ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚਾਚਾ ਬਹੁ ਸਾਡਾ ਅੰਪਾਇਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮੰਨੇ ਪਰਵਨੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੋੜੋ ਛੋੜ ਪੈਜ ਖਲੋਤੇ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਊਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਆ ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਲਾਇਆ ਫਾਕਸ ਨੂੰ ਨੇ ਚੌੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੱਕਰਿਆ ਚੌੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੌੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਚੌੜੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਬੜਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਿਆ ਹੈ ਗਿਆ ਸੀਨ ਸੇ ਇਹ ਸੇ ਮੀਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਉਹ ਬਕਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਲੈ ਮਾਸ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਵਾਓ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਓ ਸਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫਾਕ ਸੰਧੂ ਬਣਾਏਗਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਮੈਂ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਐਮਐਲ ਕਵਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਏ ਉਹ ਲਾਓ ਸਿੰਗਲ ਲਾਓ ਤੋ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 42 ਸਕੋਰ ਦਾ 42 ਦਾ ਚੋਂ 42 ਲੱਗੇ 43 ਸਕੋਰ ਹਾਂਜੀ 42 ਲੱਗੇ 43 ਦਾ 42 ਦਾ ਆ ਵਿਕਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਅਜੇ ਲੱਭਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਰ ਜੋ ਚਾਰ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਾਂ ਕਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ ਯਾਰ ਲੱਭੀ ਏ ਲੱਭ ਗਈ ਏ ਲੱਭ ਗਈ ਏ ਲੱਭ ਗਈ ਏ ਲੋ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ ਜਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਬਸ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈ ਆਊਟ ਆਊਟ ਆਊਟ ਭਾਈ ਆਊਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟ ਹੈ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਯਾਰ ਲੈ ਰਾਂ ਦੋ ਗਏ ਜੀ ਆਊਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਆ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਕੋਰ ਬਣਾਈ ਜੇ ਆ ਜਰਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਲੱਭਦੀ ਦੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿੱਦੋ ਮਿੱਦੋ ਸਟਾਲਾ ਫਾਗਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ ਭੈੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਲੱਭੀ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਆਈ ਗੇਂਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ ਇੱਥੇ ਗਵਾਈ ਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲੱਭਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਈ ਏ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੇੜਿਆ ਫੜ ਗਿਆ ਦਿਲੂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੂੰ ਪੋਚੇ ਪੋਚੇ ਪੈ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਟੱਪਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਇਆ ਗੁਆਚੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਾਲਾ ਕੁਆ ਦਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ ਲੈ ਇਨ ਅੱਲਾ ਪੜ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਨਾਲ ਪੜ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ ਗੇਂਦ ਵੀ ਕਾਲੀ ਏ ਨਾ ਇਧਰ ਆ ਬਕਰ ਬਾਤ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਪਈ ਆ ਠੱਪਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਆਈ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸਲ ਜੀ ਸਟਾਲਾ ये नहीं लगता लबनी स्टाली मिदन आई गल कोई पत्थर भी नहीं जख्मी होया कुछ छप्पी मां ਅਰਦਲੂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹ ਵਗਦਾ ਅਰਦਲੂ ਡਰਾਮੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦ ਲਾਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮਕਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਅਸੀਂ ਲਭਾ ਲੱਗਿਆ ਗੇਂਦਾ ਦੋ ਗੇਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਵਾ ਗਈਆਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅੱਜ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਕਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਠੀਕ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਚੇਚਾਤੀ ਕਰੋ ਜੀ ਫੋਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫੋਨ ਹਾਂਜੀ ਪਾਗ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸੀਆਈਡੀ ਕੋਨੇ ਲੱਭੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਚੌਥੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮੁਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਅਸੀਂ ਮਲਵਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੀਆਈਡੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਗੇਂਦ ਲੱਭਣਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆਓ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਗੇਂ ਲੱਭਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਵਣ ਲੱਗੇ ਇੰਸਟਾਲੇ 'ਚ ਵੇਨੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਓ ਬਾਰੋ ਭਾਈ ਲੱਭ ਛੜੋਗੇ ਭਾਅ ਪਰ ਲੱਭਣੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ